东区 Arduino 套件使用 t r a n s f o r m e r 来连线。那安装的说明在我个人的部落格里面，啊，在部落格里面一篇 t r a n s f o r m e r e l i n u x 的版本安装 EDU 二零一六 G 四，好，请照着做就会装完。那装完我们怎么连线？输入关键字 t r a n s f o r m e r 可以连线。 那你也可以在附属应用程式里面有 transformer 连线，有两种方式可以启动。启动之后，第一个选择 S 二 A，第二个选择你的连线 p o r 这个好 TTY USB 里选择自动烧入。 选择开启 s q u i c h 然后如果你有不同的板子，在不同板子在这里设定。那我们现在是用 Uno 的板子，啊，按连线。这时候你当然你的板子要接好啊，要把它插到 USB 上面去。那我们来测试一下。 我们把十三角位把它打开，设成输出，然后把十三角位的灯号设为一米一面，好，中间给它间隔一下。 重复让它闪动，棋子按下去之后做这件事。好，因为我接了 Web Webcam，所以我把 Web Cam 打开了。这时候你会看得到，这个是我目前的。好，这个透明度我把它设为。 好，这样就全亮。这是目前我这一块 Arduino 板子，然后执行。 看得到这颗 LED 灯一面一面，好，这样就完成全 m 分 r 连线并测试。